اهلا وسهلا فيكم متابعين تركيا شقه الاحلام كاميران على اليوتيوب وباقي المنصات هون نحن موجودين مع السيده غمزه بدنا نحكي على مشروع اسمه بياز شهير هذا المشروع موجود في منطقه يعقوب لوليا بياز لار انشاءات هيك اسم شركه الانشاء المقابله رح تكون ان شاء الله باللغه التركيه بعد ما خلص حكي بالعربي حكون باللغه التركيه فاذا كنتوا عم تشوفوا الفيديو عن طريق اليوتيوب تحت بالاعدادات بتلاقوا آه، زر الترجمه واذا كنتوا عم تشوفوا على منصات ثانيه بتلاقوا هي الترجمه اساسا موجوده على آه، حسب مثلا المنصه اللي عم تشوفوا فيها الفيديو باي لغه فبالنسبه لليوتيوب مثل ما قلت لكم بتلاقوا زر الترجمه بتضغطوا عليه فنحن هون بتركيا شقة الأحلام كاميرا بنحاول بهي المقابلات آه، نطرح بعض النقط آه، اللي ممكن تثير التساؤلات حتى اللي بتثير تساؤلاتنا نحن انه هذا المشروع ليش نستثمر فيه في بعض الاسئله ممكن تكون مزعجه او ممكن تكون غريبه فبدكم آه، تتحملونا وبدنا نسمع شو ممكن لاقي اجوبه مع غمزه هانم بخصوص مشروع آه، بايا شهير ان شاء الله بعد المقدمه Teşekkür ederim Gamze Hanım. Gerçekten çok memnun olduk e, ziyaret için. E, şimdi e, Beyaz Şehir hakkında e, önceden inşaat şirketi olarak evet. müşterilerine anlatabiliriz. İnşaat firmasının 47 yıllık bir tecrübesi vardır. Ee, 47 yıllık. Oh, Sektörde bayağı eskilerdir ve bayağı büyük bir ailedir. O zaman Beyazlar ben, İnşaat. Çocuk yok yani. <laughs> Evet biz yoktuk daha evet, yoktuk. o zamanlar. Onlar başladığında bizler daha yoktuk. Ee, şu zamana kadar 27 tane proje bitirdiler. Toplamda 947 tane konut. Aynı zamanda ticari alanlar da yapıp teslim etmiş bir inşaat firması. Şu an Şehri Beyaz projesinde ilk etabını teslim ettiler, bitirdiler. Evet, orada şu an var. Yaşam hmm. var. İkinci etabında şu anda 412 daire ve 21 ticari alan bizler sunuyoruz. Hı hı. E, Bunlarda hazır olan tarafımız da var, hazır olan etabımız da var. Bir yıl sonra teslim olacak olan etabımız da mevcut da şu anda. Hı. Hmm. E, daha çok daha farklı bir konsept. Yani şu an günümüzün yüksek binaları değil de daha sakin, daha huzurlu bir yaşam sunabileceğimiz bir konsepte ilerliyoruz bu projede. Güzel. Ee, inşaat, e, yani şimdi biz projeye girdik. Ee, ben bir şey fark ettim. Ee, dört tane, dört etap. Evet. Dört etap. Her etap e, hepsini aynı şekilde. Tam kobi. Evet. Evet kesinlikle öyle. Çünkü bunları aslında biz tek bir alan içerisinde de yapabilirdik ama bu kadar fazla binanın yan yana olması çok da doğru değil. Ya da sunduğumuz sosyal tesislerin buradaki toplam 5 milyon ya da 4 e, etabın içerisinde yaklaşık olarak kaç belki 15-16 tane blok olacak. Hı hı. Ve bunların hepsinin tek bir sosyal tesisi kullanması, tek bir otoparkı kullanması doğru bulmadığımız için etap etap aynı şekilde ikiz gibi düşünebilirsiniz. 20 ikiz 20 uçuş. blok olacak. Yani evet. her her etap 5 tane evet. blok. Ee, tamam. Güzel. Ee, orada Yakuplu olarak yani evet. bizim yani takipçilere bazen diyorlar tamam Baylıkdüzü biz seviyoruz. Hı hı. Ee, ama Yakup'la uzak. Hı. Böyle diyorlar. Biz aslan aslında biz daha orada daha uzak satıyoruz. Yani mesela Deniz İstanbul, Azor falan falan satıyoruz. Ee, ama e, Yakup'la böyle bir şey, bir fikir aldılar. Nerede bilmiyorum. Böyle bir şey çıktı. Size onlar ne anlatabilirsiniz? Şimdi şöyle Yakuplu bölgesi aslında nereyi merkez aldığımıza bağlı. Uzaklık, yakınlık olayımız. Eğer uzaklık kavramımız e, elimizdeki imkanları değerlendirmekse çevrede birçok ilkokul, ortaokul, lise ve üniversitede mevcut. Hı hı. Bunlara baktığımızda ya da ulaşım seçeneği olarak metrobüse baz aldığımız nokta evet metrobüse biraz uzaktayız ama metrobüse ulaşım sağlayabilecek bütün diğer ulaşım araçlarına yakın bir Zaten noktadayız. metro e, orada e, belediye yanında gelecek. Bir buçuk kilometre böyle bir şeyler. Kesinlikle öyle. Dolayısıyla aslında uzaklık yakınlık kavramı biraz da göreceli bir kavram. Hı. Ee, bizim şu anda projemizin etrafında okul, hastane, e, üniversite, şu an yaşam alanında ihtiyaç duyduğumuz bütün ihtiyaçlarımız e, projenin çevresinde bulunacak. Okul var sizin yanında, Arif Tabii. Okulu. Orada e, okul sahibi zaten bizim arkadaş. E, e, eski Süper. belediye başkanı Beylikdüzü'dü. Ama e, üniversite nerede? En yakın. En yakın üniversite... E... Beykent galiba olacak. Evet, evet. Beykent. Be, şu ama anda. be, duyduğum kadarıyla orada bir tane daha üniversite açıl, açılacaklar e, bir şu şekilde. Şu anda o bölge bayağı bir e, ilgi gören bir bölge. Hem devlet açısından evet. hem de müteahhitler açısından da ilgi gören bir bölge. Aslında yaşam biraz da o taraflara doğru kayıyor. Üçüncü havaalanı ile birlikte. Zaten o... orada bildiğim kadarıyla stok kalmadı. Yani biz orada mesela satıyoruz. Bayağı satıyoruz ama yeni daireler yok. Hepsi evet. satıldı Vafiyat çok yükseldi. Kesinlikle. Orada... Piyasası da arttı. Hmm yasası da attı evet. Yakuplu bölgesinde biz yeni yeni oranın e, daha bizim beyazlar inşaat olarak biz fiyatları çok yüksekte tutmayı değil, piyasanın bir tık daha altında tutma taraftarıyız. Hı hı. Çünkü neden? Yaptığımız kaliteli inşaatları aynı zamanda müşteriye de kazanç sağlan sağlamasını ee, istiyoruz. Evet, burada önemli bir şey var. Hı hı. Ee, şimdi e, onu hatırladım. Ee, biz mesela sizin e, bizim müşteri genel olarak İstanbul olarak bütün daireler küçük. Evet. Sizin daireler maşallah çok geniş. Yani geniş değil, çok geniş. Evet, çok geniş. Ee, bu e, çok iyi bir avantaj ama bazen diz, dezavantaj oluyor. Neden? Müşteri diyor burada 2 artı 1 ortalama 100 bin dolar. Evet. Onun kafasında böyle 100 bin dolar 1 artı, 2 artı 1. Ama Hı -hı. o 2 artı 1 olan 100 metre. Belki 100 metre yok. Evet. Sizin 2 artı 1, 200 metre ama mesela 150 bin dolar. Hı hı. Ee, böyle bir e, müşteri her zaman onun kafasında 2 artı 1 100 bin dolar. Hı hı. Daha fazla o demek daha pahalı. Ama sizin e, proje metrekare olarak biz Büyük satarken fiyat çok daha uygun gelebilir. Yani böyle gördüğüm kadarıyla. Maşallah çok geniş. Metrekare bazında fiyatları hesapladığımızda bölgenin çok çok altında evet. kalıyoruz metrekare birim fiyatı olarak. Dolayısıyla sunduğumuz dairelerin de aslında bu eski Türkiye'nin e, daire mantığıdır. Hı, daha evet. büyük dairelerin Oncadan olması, Oncadan daha böyle. ferah, daha geniş evlerin olması. Hı. Şu anda aslında 30 metre, 40 metrekare evlerin içinde ee, daha çok müteahhitlerin 30-40 metrekarelik daha fazla inşaat, daha fazla daire yapmak e, Doğru. popüler. Doğru. Ama değil. bizler öyle değiliz. Hı hı. Bizler Doğru. daha geniş, daha ferah, bir aileye hitap ede edebilecek, aile yaşamak isterse de yaşayabilecek, yatırımsal anlamda herhangi bir yatırım yapmak isteyen bir müşteri de ileride metrekare bazında kazanç sağlayabileceği daireler ortaya koymaya Zaten böyle isteyen daireler çok yani. Türkler e, çok bazen büyük kalabalık ya da birkaç kişi evde oturuyorlar ama büyük odalar ister, kişiler çok var ama seçenek çok az. Ben dahi küçük evde değil e, büyük bir evde oturmak isterim çünkü öyle alıştık. Öyle alıştığımız için de bu tarz e, geleneği sürdüren müteahhit çok az kaldı Hı Türkiye'de. Doğru birisi de beyazlar inşaat. Doğru, doğru. Ee, ben bir güzel bir şey gördüm. Her etap e, bir onun sosyal tesisler var. Yani e, ben zaten video için de dedim. E, Müteahhit belki onun daha tasarruf yapmak için yol altında bir tünel açar bir tane e, sosyal tesisler bütün blo- bütün be- dört etap için yapabilir. Ama böyle yapmadı. Her etap onun güvenlik, onun e, giriş, onun otoparka giriş, onun e, spor salonu, onun havuz. Böyle çok çok iyi bir şey. Ama ben böyle ufak bir şey gördüm. Bazen birkaç bir blok ya da iki blok böyle biraz e, e, yani çok yakın. E, mesela koşe oda falan belki e, karşıdaki bina görebilir. Hı e, hı. Siz burada nasıl ne diyorsunuz? Şimdi şöyle aslında o şu an toplamdaki alanı değerlendirirken blokları birbirine bir tık daha uzak yapsaydık tek bir sosyal tesiste bu durumu dediğiniz gibi kurtarabilirdik. Hı. Ama buradaki amaç daha geniş, daha özel, müşterinin kendini daha özel hissedebileceği ya da sosyal tesise indiğinde, havuza indiğinde rahat hareket edebileceği alanlar bizim önceliğimizde. Evlerinin içinde yaşarken rahatlıkla e, çok azdır aslında o blokların birbirine olan çok yakınlığı, odaların evet, zaten 10 e, blok yakınlığı. bir sıkıntı yok. Kesinlikle. Ama ortada hiçbir sıkıntı yok. Sadece bir koşu var ya da iki koşu var. Bir yerden bir şey fedakarlık yapmak Hı gerekiyor. Sosyal tesis mi verdiğimiz hizmet mi? Hı Yoksa bu şekilde blokları e, olabildiğince birbirine uzak koyup da e, oradaki yaşam alanını özel hale getirmek mi? Ve belki o da e, e, evler biraz daha küçük gelebilir. Hı hı. Olabilir, doğru, doğru. Mantık ben bu mantık anladım. Hı hı. E, şimdi mesela ee, birisi, birisi, birisi bizi aradı. çar hı. Çağrı merkezi tedavi olarak dedi. Ee, merhaba ben e, sizde daire Yakublu'da bir daire istiyorum. Hı ee, Sizin proje e, basıttık, başka bir proje basıttık ama bazen diyorlar bu proje sevdik, fiyat iyi, konsept olarak iyi. Hı hı. Ama e, orada fiyat hariç, konsept hariç neden o proje ben bir daire sahip ol olabilirim? Çünkü bu projede alırken kazançlı bir alım Yatırım. gerçekleşiyor. Evet. Yatırımcı olarak şimdi her müşteri oturmak için de alsa, yatırımlık da alsa başlangıçta elbet ki o daire bir gün onlara kazanç olarak geri dönecek. Ama kendisine ama ailesine ama torununa belki. Hı hı. Bu daire onların temelli bir ömürlük dairesi oluyor bu yıl değil, 10 yıl sonra değil ama ileride satmayı düşündüğünde her türlü kazanç getirebileceği, alırken başta kazanç sağlayan projeler çok nadirdir. Hmm. Bunlardan biri de biziz. Dediğim gibi burada bizim belirlemiş olduğumuz metrekare birim fiyatlarımız ya da dairelerin büyük olması. Şimdi zaman geçtikçe daireler daha da çok küçülecek. Hmm, Ve doğru. biz bu noktada işte parmakla gösterilen projelerden biri olacağız ve o da bir değer katacak. İşte bu yüzden biz e, çok nadir müteahhitlerden biri olduğumuz için de tercih sebebi olabiliyoruz. Hmm. Ve daha sağlıklı, daha huzurlu, daha özel bir yaşam alanı isterse eğer müşterimiz bizim projemizi tercih etmeli. Sizin en büyük daire kaç oda? 7 artı 1 dubleksimiz Aha, var en gördüm. büyük. E, biliyor musunuz belki biz 7 artı 1 e, e, TDA olarak İstanbul içinde hiçbir proje yok. Evet. Sadece sizde var. Evet kesinlikle. Bu çok özellikli bir şey. Yani Hı. bazen geliyor müşteri diyor ben dubleks istiyorum. Tamam 3 artı 1, 4 artı 1, 5 artı 1 olabilir. Maksimum çok az 5. var. Evet. Ama 6 artı 1 yok. Kesinlikle. 7 artı 1 biz böyle bir hayal, bize bu kadar <laughs> hayal gelmedi yani. Maşallah. O çok... noktalarda neler yapılıyor? Genelde iki daire birleşiminden ortaya çıkan dairelerde. Evet. Hı hı. E, sat, sattık, hep birlikte sattık. İki daireyi birleştirip 3 artı 1, 4 artı 1, 5 artı 1 ya da daha fazla oda sahibi ettik müşterilerimiz ama tek kalemde bu şekilde telaffuz edebileceğimiz daire gerçekten yoktu. Hı hı. Ee, sizin birinci etap, e, etap etti. ee, ikinci etap ne zaman teslim olacak? Bir yıl sonra teslim, ikinci etapımız. Üçüncü? e, ikinci etapımız hazır. Hazır. Evet. İkinci etap hazır. İkinci etap hazır. Üçüncü etap bir yıl sonra teslim. Hı -hı. Dördüncü etapın projesini birlikte müteahhitle oturup e, şu anda görüşüyoruz. Daha çok o noktada ben de bu değerlendirmeleri, müşterilerimizin değerlendirmelerini alarak onların isteklerine yönelik güzel bir proje çıkartacağız o dördüncü etapta da. Normalde yani belki fark aynı. olabilir yani aynı... Tabii. E, aynı şekilde konseptimiz aynı olacak, her şey aynı olacak ama daha çok e, ee, 2 artı 1, 3 artı 1 ya da 4 artı 1 ya da hmm. sadece 7 artı 1. Hmm. Büyük daire ise o projeyi 7 artı 1 olarak ben hmm. değerlendirmeye hmm. sokabilirim. Güzel. Ama ben ikinci etap gördüğüm kadarıyla hala inşaat vardır orada son böyle yeşil alanlarının yapılması. Ha, yaşam bir, başladı bir buçuk, mı orada? Tabii bir, bir buçuk aya kadar tamamıyla bitecek. Orada hmm. şu an hali hazırda oturum var. Yaşam başladı. Hmm. Şu an müşterilerimiz de e, güzel mutlu bir şekilde oturuyorlar. Biz de yeşil alanlarını, yani giriş yollarını. Yani şimdi birisi geldi oradaki gerçek daire görebilir. Tabii ki gerçek Hemen daire. anahtar alabilir. Kesinlikle öyle. Ha, bir maşallah. ay sonra oturumu hazır hale gelecektir tam anlamıyla. Yollarını yapıyoruz şu anda. Evet gördüğüm yollar. Evet, bizim müşterilerimiz o kadar hevesliler ki oturmak için Biz şimdiden teslim ettik dairelerini ve şu anda oturum yapan, e, halihazırda yaşam başlayan müşterilerimiz var. Maşallah maşallah. Maşallah. Gamze Hanım çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür Ee, ederim bu sizlere. görüşme için. TEDA hakkında bir şey söylemek ister misin? Çok keyifle çalıştım. Teşekkürler. Nadir e, kişilerden birisiniz. Çok teşekkür ederiz destekleriniz için. بجا ادرم نحن كثير بنتشكر جمزه هانم على المعلومات آه، شفتوا معي يعني النقاط الحساسه حاولنا نحكي عنهم انه الابنيه اذا كانت قريبه من بعض آه، آه، واذا كانت آه، مثلا عم نحكي كمان على موضوع يعقب إنه المنطقه ممكن تكون بعيده او لا او هالقصص هي آه، والموضوع تسليم المشروع فهذا كان كل شيء عن عن المشروع بتلاقوا كمان تحت الرابط تبع الفيديو بتلاقوا مقابل بتلاقوا الخريطه التفصيليه مكان المشروع بتلاقوا كمان المشروع نفسه الشقه النموذجيه بتلاقوا كمان الماكيت شرحنا عن الماكيت مجموعه من الفيديوهات عن نفس هذا المشروع مشان تاخذوا عنه فكره آه، اوضح ودائما فوتوا على اليوتيوب وابحثوا عن تركيا شقة الأحلام كاميران واضغطوا على الاشتراك والجرس عشان تصلكم اشعارات بالفيديوهات الجديدة وتشوفوا الفيديوهات السابقة ومثل ما بوصيكم دائما لا تثقوا بأي أحد ما بيعطيكم ثلاث معلومات اسم المشروع فيديو عن المشروع ولوكيشن المشروع وانتبهوا كثير كثير من المقلدين والسلام عليكم ورحمة الله